までボートで移動しますお疲れ様でしたあ、だいぶ疲れてますねこのホールは気持ちを切り替えてティーショットをしたいと思います この状況で一番最悪のパターンはチョロが出てバンに入れることですうまい アマタスプリング名物のアイランドグリーンです兄は池を越えるのでしょうか池いち 乗っても楽しい落ちても楽しいそれでは行ってきます 沖島までボートで移動します。バンカーかフェード気味かなバンカーとフェアウェイの間 池に入れたくないと思えば思うほど右に向いてしまいますが意外とゴルフは逆で左に向いた方が池には入りません。 腰の回転が止まると左の池に入ってしまうのでしっかり左に回っていきたいと思います。 こはワンピン右に打ち出すイメージで寄せます1打ラフに入れて損をしている分リカバーしたいです